ようこそ剣の世界を変われ見てろよ明日道を開ける魔物ども私の新たな力全て捧げますオーララ・サンクチュアリ はじけサマーオルフェブリッやるなお前マッパワーだそこだねレングインパクトその調子で私の新たな力すべて捧げます ーラサンクチュアリマックスパワーだそこだねリスレジェンインクトその調子ですいい解放感だおらおらけ散れサマーオルフェプリッツ ますよノエムようこそ歓迎しよう剣能解放世界を変われくらえダメだよし出てきたマックスパワーだそこだねピオリブレイジングインパクトすごいねいい解放感だおらおらはじけち散れサマーオルフェンブリッツ 命令よダメだ支援しちゃうよいい解放感だおらおらはじけ散れサマーオルフェプリッツさすがマックスパワーだそこだねリオリレ と一緒に戦うのワクワクするな私もノエムがいるとついやりすぎちゃうよ